この子ったらあなたが出かけようとすると泣き出すのですよこいつが泣き出すとどうしていいかわからん俺にできるのはこいつを泣かせる野郎をぶん殴ることぐらいだ あなたらしい優しさですね <laughs> ねえミスラこの子をあやすのは私の仕事この子の生きる世界を作るのがあなたの仕事あなたの思うことをなしてくださいそんな力にあふれたあなたを見ていたいのです ってくる 我が期待に応えよくぞここまで来た。 世界はそのうち巨人の者によって救われねばならな我らは新たな世界の救済を導く何時という完全存在をしてこの世界はならな何時の全てと共に歩んでいくがよい この世界を頼むぞ 真理を全て破壊してやる た気になっている大バカ野郎が助けを求めるだけで自らの足で歩もうとしない しまえば全てのマントラも失われてしまうそしたらマントラの力で支えられているお父様はだがお前がいる。 これが父の生き様でした